Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location. इसको इसको मार्क द लोकेशन वेट भाई मेरा गंदा माइनस जाने वाला कोई फायदा ना भाई हर तरीके से अरे बहुत तगड़ा है मैं भाई इसका बहुत तगड़ा है मैं भाई ग्लीसर वाले का लेफ्ट में राइट में राइट में डब्ल्यू राइट में एक बंदा है Watch out! Watch out! Awesome. awesome. अरे यार चलो मार मार अब मार Thank you. Thank you. Dance कर डांस कर डब्लू डांस कर डांस कर डांस कर डांस कर डांस कर एक पेटी पर डांस Excellent work. कर डांस कर बे Excellent work. या Excellent work. <coughs> Excellent. ऐसा ने डालो तेरा Wait, wait. यार आराम से चिल एकदम चिल हेल्थ मार हेल्थ मार हेल्थ मार हेल्थ मार फुल हेल्थ मार बूस्ट बूस्ट नहीं चाहिए ये बन जो ये नहीं बन जो ये नहीं बन जो ये नहीं बन जो ये नहीं बन जो Alpha. निकल निकल फक यार माइनस सिक्सटी